sözlərini nədir oxdur Mənim dərdim, qəmim çoxdur Nə vaxtı səndən xəbərim yoxdur Ardasan, ardasan Yıxdı məni, yıxdı bu sər Eşk bağından tütəklər qər Bülbüllərlə xəbər göndər Ardasan, ardasan Gözlerimi tuttu duman sen Bir defa halımı bilmedin sen Ay deli sensiz deli olurum ben Ardasan Eşkin bana vermiş tefa derde düştüm yoktur şafa Artık ömür etmir vefa Hardasan, hardasan Koyma beni sensiz kalım Günü günden pisleşir alım Artık rey dözmür zalim Hardasan, hardasan Gözlerimi tuttu duman sen Bir defa halımı bilmedin sen Ay deli sensiz deli olurum ben Ardasan Ardasan saldı Gözlerim yollarda kaldı Hardasan, hardasan Beni menden uyar aldı Beni yaman berde saldı Gözlerim yollarda kaldı Hardasan, hardasan Gözlerimi tuttu duman sen Bir defa halımı bilmedin sen Ay deli sensiz deli olurum ben Ardasan, ardasan Gözlerimi tuttu duman sen Bir defa halımı bilmedin sen Ay deli sensiz deli olurum ben Ardasan,